channel it's Indian girl channel Trisha और मैं हूँ त्रिशा मैं आज आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ एक डी वीडियो जो है ये बॉडी मॉइस्चराइज़र ये बॉडी मॉइस्चराइज़र विंटर सीजन के लिए बहुत अच्छा है ये बॉडी मॉइस्चराइज़र मुझे बहुत बहुत बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है थ्री टू फोर ईयर से मैं इसे यूज़ कर रही हूँ विंटर सीजन में मैं इसे ज़रूर बनाती हूँ कोई भी बॉडी मॉइस्चराइज़र अप्लाई करके मुझे उतना सेटिस्फेक्शन नहीं आता जो मुझे इससे आता है इसलिए मैं आज आप सबको दिखाऊंगी कि इस बॉडी मॉइस्चराइजर को मैं कैसे बना लूँगी सबसे पहले एक एम क्लीन बोल ले लीजिए अब इसमें 4 टीस्पून स्पून डालिए अब इसमें मैं रोज़ वाटर ऐड करने वाली हूँ जितना ग्लिसरीन आप ऐड करेंगे उससे तीन गुना रोज़ वाटर इसके साथ मिलाना है मैंने 4 टीस्पून ग्लिसरीन लिया इसलिए मैं इसमें 12 टीस्पून रोज़ वाटर ऐड कर रही हूँ इस one is to three ratio में आप जितना चाहे उतना बना सकते हैं अब इसमें ऐड करना है विटामिन ई कैप्सूल्स छः से आठ विटामिन ई कैप्सूल्स ऐड करना है आपको ये विटामिन ई कैप्सूल्स बहुत ही इजीली किसी भी मेडिसिन शॉप में मिल जाएगा अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कीजिए इस मिक्सचर को स्टोर करने के लिए आपको चाहिए एक एम क्लीन कंटेनर इस बॉडी मॉइस्चराइज़र को रूम टेम्परेचर में आप एक महीने तक स्टोर कर सकते हैं इस कंटेनर को मैं थोड़ा सा डेकोरेट कर रही हूँ क्योंकि मुझे डेकोरेटेड चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं इस बॉडी मॉइस्चराइज़र में ग्लिसरीन है ग्लिसरीन स्किन में एक बहुत ही इफ़ेक्टिव मॉइस्चराइज़र की तरह काम करता है ग्लिसरीन ऑल टाइप के स्किन के लिए यूज़ किया जा सकता है इवन ऑयली स्किन के लिए भी ये ऑयली स्किन की बहुत सारी प्रॉब्लम जैसे कि एक्ने स्किन इन्फेक्शन रिंकल्स और फाइन लाइंस की प्रॉब्लम को कम करता है ड्राई स्किन में इसे यूज़ करने से ये मॉइस्चर को लॉक करता है और ड्राइनेस को क्योर करता है ये स्किन को स्टिमुलेट करके स्किन सेल्स को रिजुविनेट करता है इसके अलावा ग्लिसरीन एक बहुत ही अच्छा क्लींजर है जो स्किन से डर्ट और डस्ट को क्लीन करता है मैंने इस मॉइस्चराइज़र में रोज़ वाटर भी यूज़ किया है रोज़ वाटर स्किन की पीएच बैलेंस को मेंटेन करता है इसमें एंटीबैक्टीरियल तत्व होने के वजह से ये एक्ने पिंपल्स जैसे प्रॉब्लम से फाइट करता है रोज़ वाटर स्किन को हाइड्रेट रिजुविनेट और मॉइस्चराइज करके स्किन को स्मूथ बनाता है रोज़ वाटर में एंटीऑक्सीडेंट तत्व होने के वजह से ये स्किन सेल्स को स्ट्रेंथन करता है और स्किन टिश्यूज़ को रिजुविनेट करता है वाइटामिन ई कोलेजन प्रोडक्शन को इम्प्रूव करता है और स्कार्स को स्किन से हटाता है इसमें भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो फ्री रेडिकल डैमेज से स्किन को प्रोटेक्ट करता है जिस वजह से फाइन लाइंस रिंकल्स की प्रॉब्लम कम होती है और ये स्किन को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज करता है इस मॉइस्चराइजर को आप इवनिंग से लेके नाइट तक कभी भी अप्लाई कर सकते हैं मैं प्रेफर करती हूँ बिफोर बेड टाइम रात को सोने से पहले मैं इसे अप्लाई करके सो जाती हूँ लेकिन कभी भी इसे अप्लाई करके सनलाइट में मत जाइए मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है इवन मैं कभी कभी इसे बॉडी के साथ साथ अपने फेस में भी अप्लाई करती हूँ और मेरी स्किन में ये बहुत अच्छे से सूट करता है इसलिए मैं आप सबको बता रही हूँ कि इसे एक बार ज़रूर ज़रूर ज़रूर ट्राई कीजिए मुझे लगता है कि ये आप सबको बहुत पसंद आएगा और आपको पसंद आए आप ट्राई करने के बाद तो इसे कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिए कि आपको ये कैसा लगा है और मेरा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए इस वीडियो को आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए आगे से और भी अच्छे अच्छे वीडियोस देखने के लिए अभी के लिए बाय एंड टेक केयर